Hoy día lunes 2 de septiembre del año 2019. Estamos en el segundo taller de las compañeras choferas. En este pequeño reportaje podemos ver cómo las compañeras están aprendiendo a manejar carros un poco de, la mecánica. Pues lo primero que hacemos tenemos que revisar el carro en, en el cofre para ver si tiene líquido de freno, de clutch, si su radiador tiene agua y este la batería que esté bien puesta, que no, que no se mueva. Es que es importante aprender. Sí es importante aprender porque es un trabajo que las mujeres nunca lo hemos hecho y pues es una necesidad porque no vamos a depender siempre de los hombres, de los compañeros, porque tenemos que hacer cosas nuevas también que nunca hemos hecho, por eso estamos este, cambiando el mundo, la vida. ¿Qué es lo que vas a practicar? Pues ahora voy a practicar la glorieta que es de cuatro carril, de cuatro entradas y cuatro salidas. La reversa. Zigzag. Mm, es la primera vez. Ya se enamoró de su copiloto. Mira. lo va a mi cuñado! si el carro no es para Mira, mira, mira, está Mira, mira, está haciendo. Otra vez, otra vez, alguien. Que vaya la que, mujeres y hombres tenemos el, mismo valor de, y derecho. Y no porque, no porque somos indígenas y tenemos el color de nuestra madre tierra, que no podemos representar. Adelante mujeres de la tierra y nos vamos a triunfar.